Bienvenidos a Marihuana Television News 61. Este mes ha sido un no parar de celebraciones y cumpleaños. La aprobación de la ley catalana que regula las asociaciones canábicas, el 20 aniversario de Energy Control y el 20 aniversario de la revista Cáñamo, que lo veremos en Informe Drogas. También nuestro quinto aniversario que queremos celebrar aquí, en directo, con todos vosotros y vosotras. En extracciones seguimos investigando en la obtención de aceites para las aplicaciones terapéuticas y en top cultivo calor y marihuana. Empezamos. Estamos de enhorabuena. El 28 de junio el Parlamento de Cataluña ha aprobado una ley que por fin establece un marco jurídico a las más de 400 asociaciones canábicas que hoy se encuentran en Cataluña y que hace hincapié en la protección de los derechos de las personas usuarias y no en su criminalización como hasta ahora. Una ley pionera en Europa que sirve también de referente internacional como modelo de regulación integral. Clara nos lo cuenta. Entra vídeo. Bienvenidos a Informe Drogas. Flores que flores. punt de l'ordre del dia és debat i votació del dictamen de la Comissió de Salut sobre la proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cannabis. Aquesta llei permet a la societat catalana prendre el control. Les associacions cannàbiques a partir d'ara es convertiran en un acto clau a l'hora de preservar la salut col·lectiva. Si avui aquest Parlament està a l'alçada del que passa a la societat, si avui estem a punt d'aprovar aquesta llei, és porque miles de personas se han movilizado y han a aquest debate. Yo me considero liberal. Por ser liberal no quiere decir que me guste que desde la Administración se quiera dar normalidad al consumo de cualquier tipo de sustancia adictiva o de droga. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero desde la Administración no se puede permitir el lujo de potenciar el consumo de cualquier tipo de droga, si acaso hacer todo lo contrario. Por todos estos motivos, nuestro, nuestro voto no puede ser favorable. Y lo que realmente es una falta de respeto es intentar eh, vender la moto a esas personas que van a confiar en una ley eh, que usted ha vendido como garante de derechos sin reconocer que hay una parte que traerá muchos problemas precisamente aquellos que pretende proteger y mi obligación era eh, recordarlo. ho sento molt, no hi puc estar d'acord en que vostè digui que aquest Parlament i aquests grups parlamentaris venem una moto quan això és una iniciativa legislativa popular portada per la societat civil amb 65.000 signatures, diputada. I els parlaments estan per legislar i generar drets i això és precisament el que fem avui. Gràcies. La proposició de llei de les persones consumidores de cannabis ha estat aprovada per 118 vots a favor, 8 en contra i una abstenció. Marihuana TV. Hoy celebramos que tenemos ley de asociaciones canábicas en Cataluña, una ley integral y una ley súper valiente gracias a todos los grupos y toda la gente, la sociedad civil, que, hoy hace posible que haya un cambio por fin en las políticas de drogas aquí en nuestro territorio. Hoy celebramos la aprobación de la Rosa Verda de la Ley de Asociaciones de Consumidores de Cannabis de Cataluña. Es un día grande. Regula pues básicamente la actividad de las asociaciones, de los clubs, eh, de incluso del cultivo, de la distribución, de las obligaciones, garantías para los socios. Es una ley que regula, que crea un marco para la realidad que hoy en día se vive en Cataluña y en buena parte de España. Regula de manera integral toda nuestra actividad, no solo la distribución y el consumo, sino que arriesga un poquito más, que un poquito más, arriesga muchísimo más y nos regula eh, el cultivo y el transporte. Es, es pionera por eso mismo, porque, porque es la primera vez que pese a que no se regula el derecho de las personas usuarias de manera individual, vemos por fin un pasito más en la legalización del cannabis en, nuestro país. Si se impugna, entonces pues entendemos que también será la oportunidad pues, para elevar un debate profundo, porque esta ley lo que tiene muy claro es que se basa en, en la tutela de derechos que están reconocidos, tanto por la Constitución Española como por el Estatuto de Autonomía de Cataluña y que entendemos que no colisiona con ninguna otra norma jurídica, que es perfectamente encajable dentro del marco legal establecido hoy en día. Las complicidades que hemos ido teniendo son potentes y las utilizaremos para seguir andando con nuestras utopías como destino. Nosotros ya hemos decidido. Gracias. El Grupo de Estudios de Políticas del Cannabis, GEPCA, presentó en Madrid un modelo de regulación completo del ciclo del cannabis, desde su cultivo y producción hasta el consumidor final. El modelo propone que las asociaciones de hasta 500 socios puedan producir hasta 150 kilos de cogollos al año, o 6 plantas por persona para el cultivo personal. Por otro lado, en les Corts Valencianes se presentó una proposición no de ley que tiene como objeto el crear una comisión que proponga cambios legislativos a nivel autonómico y nacional y que contempla tanto la regulación de las asociaciones como el uso personal, la comercialización y los aspectos del cannabis medicinal, entre otros, como ya os informamos en nuestro semanal Marihuana Now. Nos quedamos con las declaraciones del portavoz socialista para que cada uno las interprete como quiera por eso, es decir, nunca ha estado en la vanguardia de eso, pero nunca ha estado contra eso. Yo creo que hay muchas visiones de lo que el PSOE no es, y el PSOE, se lo digo yo con toda sinceridad, y más cuando Baltasar Ganzón fue secretario de Estado de un gobierno socialista, fue el que tuvo en la ONU un papel determinante para abogar por la legalización de este tipo de drogas. Mira y Hola cocinitas, si recordáis el programa anterior vimos cómo hacer una extracción de cannabis con etanol de forma sencilla y casera. Hoy veremos algunos trucos para mejorar este aceite de CBD y su dosificación. Bienvenidos a otro programa más de extracciones medicinales. Si hacemos un poco de memoria, dejamos la extracción en el punto de que ya se había evaporado todo el etanol y la materia viscosa y negruzca reposando sobre un recipiente de cristal. Con este método de extracción obtenemos una pureza entre el 20 y 30% de CBD, lo que es una concentración bastante alta, lo que puede dificultar un poco la dosificación. Así que para facilitar la dosificación del extracto, vamos a ver cómo diluir el aceite de CBD y rebajar la concentración de una forma sencilla y natural. Hay diferentes formas de diluir un extracto de cannabis. Los cannabinoides son liposolubles, es decir, que se disuelven en grasas y no en agua. Propiedad a tener muy en cuenta para sacarle el máximo partido a nuestros ungüentos canábicos. En esta ocasión lo haremos con aceite de oliva virgen extra, con un pH más neutro que otros y un poco de aceite de coco. Es importante trabajar estas disoluciones en masa y no en volumen, para lo cual nos ayudaremos de una báscula. Para obtener un tarro de pongamos 30 ml, añadiremos 27 gramos de aceite de oliva virgen extra. Añadiremos un gramo de aceite de coco y lo calentaremos al baño María para que se disuelva bien. A continuación añadiremos un gramo más de nuestro extracto de cannabis. Si hemos partido, por ejemplo, de una extracción del 30%, obtendremos una disolución del 10%. Si la queremos al 5%, pues podemos reducir a la mitad el aporte del extracto, así hasta ajustar a la concentración deseada. A continuación, tapamos el recipiente y lo dejamos reposar. Para realizar estas recetas caseras de cannabis es recomendable utilizar materias primas de calidad, preferiblemente ecológica y rica en CBD, como las variedades medicinales de la CBD Family de Delicious Seeds. El banco de semillas Delicious Seeds tras un duro trabajo de selección, dan a conocer sus nuevas variedades de marihuana de carácter medicinal, la CBD Family, Auto Blue Ace CBD, CBD Jam, Deep Mandarin y Honey Bells. Bueno, pues ya tenemos esto casi listo. Hemos pasado de tener una masa viscosa y pegajosa a este aceite que tiene muy buena pinta. A ver. Eh, la verdad que tiene un sabor un poquito fuerte. He estado indagando un poco y me han dicho que una forma de mejorar el sabor de este aceite es utilizar aceites esenciales que podamos encontrar en cualquier herboristería. En este caso, me han recomendado utilizar aceite esencial de pomelo y de romero. Con una gotita será suficiente. Ahora sí, este aceite de cannabis ya es otra cosa. Ahora lo vamos a introducir en un gotero que nos ayudará a hacer la dosificación del aceite. Para conservarlo lo mejor posible, lo cerraremos bien y lo introduciremos en el frigorífico. En el próximo programa seguimos con más recetas canábicas para preparar de forma casera. Ya sabéis, no dejéis de vernos y compartirnos. Ah, y si tenéis recetas interesantes, compartirlas con nosotros. Besitos. Ahora vamos con Miguel Jiménez y Top Cultivo, pero antes queremos celebrar con vosotros nuestro quinto aniversario con esta magnífica tarta que nos vamos a merendar cuando acabemos el programa. No somos los únicos que celebran su aniversario. Energy Control celebró sus 20 años este mes de junio. ¡Felicidades! Y la revista Cáñamo, 20 años de cultura y activismo canábico que también celebraron en el Has Marihuana and Museum de Barcelona y que nuestra compañera Clara no se quiso perder. Conectamos con Ben Dronkers, fundador del museo. Yes, we are in the hash marijuana hemp Kanyamo Museum, and today we celebrate the 20th anniversary of the magazine Pero ¿qué quieres, ¿sobre qué quieres que hable, Clara? Cuéntame qué han significado para vosotros estos 20 años de trayectoria de la revista Cañamo. Eh, bueno, pues los 20 años ha sido un proyecto de vida, en primer lugar a nivel personal, un proyecto de vida, y a nivel de conjunto ha sido eh, una experiencia de trabajar con, con grandes amigos y tirar adelante una lucha. About 21 years ago, three guys from Spain came to my office in Holland and they say they want to open a magazine in Spain in Barcelona. I feel these guys, they, they, they do it with the they do it with consciousness. en aquesta aventura de la revista durant aquest temps. A pesar de nacer bajo el gobierno del PP, el 97 yo creo que Cáñamo fue la pionera y la que abrió camino. Mi primera fuente de información sobre sobre drogas, sobre cannabis, eh, me introdujo a la cultura canábica, más allá de todos los estereotipos. Es alucinante que durante estos últimos 20 años habéis estado dando educación, habéis estado dando un espacio de reflexión, de, reflexión, de cultura. Por estos 20 años de éxitos y por ser un referente en el movimiento canábico y para la mayoría de activistas. They do it for the plant, they do it for the prohibition, to make it legal. So guys, congratulations. And people, get the magazine, support them. They support you all these years. So support them also, you know, we, we need each other's support. We always have to do that, from the heart. Brindo por el futuro y brindo también por nosotros, Cómo no, por haber creído en, en nosotros mismos y poder haber eh, estado hoy aquí celebrando que nunca en la vida nos habíamos planteado si duraría o no 20 o 2 años. Gracias. Muchas felicidades a Cáñamo en el seu 20 aniversari. ¡Felicidades, Cáñamo! ¡Felicidades, Cáñamo! ¡Felicidades, Cáñamo! Muchísimas felicidades a Cáñamo. ¡Felicidades, Cáñamo! ¡Felicidades, Cáñamo! Muchas felicidades a Cáñamo y que no pare la máquina. Felicidades ya por 20 años más. Muchas felicidades y gracias por los 20 años y por la revista. Y aquí estaremos en los 40, ahí dando Bien, bien estaremos. Y seguiremos publicando. Gracias por existir, Cáñamo. <laughs> Alegría, alegría. Bienvenidos a otra entrega más de Top Cultivo, mi consultorio canábico.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 Sevillana Hayes dice tener problemas en su cultivo de interior con las altas temperaturas. Bien, Sevillana, es evidente que con la llegada del verano y los calores comienzan los problemas en los cultivos de interior. Problemas con plagas, nutricionales o con otro tipo de patologías que pueden poner en peligro el éxito de tu trabajo. Así que vamos a darte unos pequeños consejos que por lo menos te ayudarán a restar unos grados al termómetro. En primer lugar, la genética de la propia planta determina su adaptación al calor. Las variedades activas son originarias de las zonas más cálidas del planeta, por lo que estas genéticas están mejor adaptadas a las altas temperaturas que las variedades índicas. Cuando cultivamos en interior y se acercan las altas temperaturas, lo mejor es hacer coincidir las horas de encendido de luces con la noche, mientras que mantendremos apagado durante las horas de más calor durante el día, suavizando un poco la temperatura. Un buen sistema de extracción, un sistema cultivo similar, puede reducir unos valiosos grados a nuestro cultivo. Por supuesto, se hace obligado el uso de ventiladores estratégicamente colocados para crear corrientes y eliminar zonas calientes. Pero si aún así las temperaturas se disparan y no es suficiente con los ventiladores, quizás sea el momento de instalar un aire acondicionado. Opción dolorosa para nuestros bolsillos, pero la más efectiva si queremos mantener la temperatura raya y evitar males mayores. Y ahora es el turno de Cisco, que desde Alicante quiere saber si hay algún producto comercial que pueda utilizar para reforzar las plantas de marihuana de exterior de cara a un verano que se presenta caluroso. Seguro, Cisco, que conoces las bondades del silicio potásico como el barrio de Top Crop, que ayudará a aumentar la resistencia de tus plantas. También puedes apostar por el uso de hongos micorrícicos y tricodermas que aumentan la resistencia de las plantas ante estreses de temperatura y de humedad, como es el caso del microbita de Top Crop. Microbita es un complemento para el cultivo de cannabis que se basa en la potenciación de la vida microbiana. Con distintas cepas de hongos y bacterias beneficiosas, se combinan en este producto para aumentar la protección de la raíz y maximizar su desarrollo, mejora la absorción de los nutrientes y acelera la descomposición de la materia muerta. Microbita contiene alimento para los distintos tipos de microorganismos que lo componen para acelerar su reproducción cuando es inoculado. Microbita puede ser utilizado en la mezcla de la tierra de cultivo, añadido en el riego o aplicado directamente en los esquejes funcionando como estimulante del enraizamiento y permite aplicaciones repetidas si se considera necesario por las condiciones del cultivo. Para finalizar con la sesión de dudas de hoy, lo hacemos con la pregunta que nos hace llegar Marbella Weiss desde Málaga, que dice tener problemas con el calor en su terraza. Hola Marbella, por las fotos que nos mandas tienes un problema claramente de temperatura en tu terraza. El calor provoca que las hojas se ricen hacia arriba y que los cogollos se formen débilmente y apenas sin aroma. Así que vamos a darte unos pocos consejos para que puedas amortiguar este problema en tu jardín. En primer lugar, te recomiendo no usar maceta negra en la terraza, ya que el negro absorbe el calor y se pueden cocer tus raíces. En su lugar es mejor utilizar macetas de color blanco o colores claros. La orientación es muy importante para el cultivo, pero con temperaturas tan altas quizás sería recomendable ubicarlas en un lugar que la planta disfrute de cierta sombra durante las horas más pesadas del día o procurarles un sombreado con mallas de sombrero no mayores del 20%. Durante la crisis de temperatura será necesario aumentar la frecuencia de riego como el doble, así que ten cuidado de no sobrefertilizar tus plantas. En estos casos tendrás que bajar la alimentación de tus plantas a la mitad de lo habitual. También puedes aplicar a tus plantas foliarmente fortificantes con un pulverizador, te lo agradecerán. Eso sí, nunca aprenosol sol, o las gotas pueden hacer efecto lupa y quemar tus plantas. Y aquí finalizamos esta entrega de todo cultivo. Esperamos que los consejos que os hemos dado hoy os sirvan de ayuda para combatir los problemas de temperatura en vuestros cultivos. Bueno, ya sabéis que si tenéis alguna duda no la podéis hacer llegar a info.marihuanatelevisión.tv. Salud y buenos humos. Enrique Peña Nieto ha confirmado mediante un decreto la legalización de la marihuana medicinal en México. Ahora se podrán comercializar productos con concentraciones inferiores al 1% de THC, eso sí, con las regulaciones que elaborará el Ministerio de Salud. En Paraguay se empieza a andar un camino parecido. En el Parlamento hay un proyecto para la despenalización de la marihuana para uso terapéutico que podría aprobarse en las próximas semanas. Y en Colombia, donde la marihuana medicinal se legalizó hace un año, han dado un paso más. Su Universidad Nacional va a impartir un curso sobre cultivo y aprovechamiento medicinal y cosmético en la Facultad de Ciencias Agrarias de Bogotá. la tercera Flex Cup en Zaragoza. Podéis verlo en nuestro último programa de Marihuana Now. En julio hay más eventos canábicos. El día 8 en Canarias la 420 Party Tenerife con señor R y Yello Pérez. Y el día 9 la Copa Secreta en Montevideo, Uruguay. Del 11 al 14 de julio en el marco de los cursos de verano de la Universidad de Málaga, Políticas sobre el cannabis, nuevos modelos de regulación. El 14 y el 15 de julio en Vilanova y Truc vuelve el Nova Reggae, nuestro festival favorito de música jamaicana local e internacional. Y el el día 15, la Asociación Terapéutica Hierbas Castelló celebra una jornada sobre la marihuana medicinal en el Centro Cultural de la Marina de Castellón. Apoye, no castigue es una campaña mundial que promueve políticas de drogas que prioricen la salud pública y los derechos humanos. La campaña busca promover una reforma de las políticas sobre drogas, así como cambiar las leyes y las políticas que impiden el acceso a las intervenciones de reducción de daños. Por eso, apoya, no castigues. ¿Todavía no conoces nuestra web? Con motivo de nuestro quinto aniversario estrenamos nueva web, marihuanatelevisión.tv. Entra y conoce las últimas noticias sobre todo lo relacionado con la cultura canábica. Encontrarás contenidos especiales y todos los videotutoriales y reportajes clasificados por secciones. Una excelente biblioteca para estar bien informados. Visítanos y cultívate. Cannabis Magazine llega en julio con el número 158, con los artículos sobre cannabis y dolor, la araña roja o el manual del buen vaporeta. Y si quieres conocer el cultivo con LED, el cultivo de interior definitivo, puedes consultar El Cultivador, la prensa canábica gratuita. También te invitamos a visitar cáñamo.net, que también estrena nueva web y para celebrar su 20 aniversario este mes edición especial con el número 235 y un regalo espectacular. Una semilla, dos semillas, tres semillas, no. Este mes Cáñamo te regala una selección de 6 semillas regulares de Sensi Seeds, un lujo que no puedes desaprovechar. Para seguir informado sobre la marihuana y mucho más, solo tenéis que visitar lamarihuana.com, un portal veterano y serio donde encontraréis la mejor información. Y ahora, como os dije, me voy a comer esta tarta y disfrutar de sus velas con mis compañeros de Marihuana Televisión. Como siempre, sed felices y hasta pronto va a de vinil Ok, sonido digital en alta fidelidad Hay mucho ser humano y muy poca humanidad Mucha rivalidad y poca espiritualidad Dice hay, haya paz, amor y unidad Ese se toca repartiendo las vibes Con una sonrisa puesta de oreja a oreja Porque todo en esta vida se puede solucionar Y si no tienes solución, ¿de qué te va a preocupar?